Allô, aujourd'hui c'est lundi, donc je vous raconte trois blagues. Aujourd'hui c'est des jokes sur la COVID, sujet d'actualité. Première blague. Avec la COVID, j'ai l'impression d'être revenue à l'âge de 16 ans parce que j'ai les cheveux longs, l'essence coûte pas cher, puis j'ai pas le droit de sortir. Donc, euh, deuxième blague. Rendu au 25e jour du confinement, mon groupe sanguin est devenu apéritif. Et troisième joke. Quelqu'un m'a conté, quelqu'un m'a raconté une joke sur la COVID, mais euh, je portais un masque, fait que je ne l'ai pas pogné. Donc maintenant, je vais juste les expliquer un petit peu au cas où ça ne soit pas clair. Première blague, euh, j'ai l'impression d'être revenu à l'âge de 16 ans, donc parce que le, prix de l'essence a baissé, on ne peut pas aller chez le coiffeur, donc on a les cheveux longs. Puis avec le confinement, on n'a pas le droit de sortir. Ça, c'est une blague euh, qui a tourné partout. La deuxième, le groupe sanguin, ça peut être A positif, A négatif, c'est apéritif, c'est juste un jeu de mots. Et la troisième blague, c'est euh, le mot « pogner » en québécois, ça peut vouloir dire « attraper », mais ici, ça veut dire « comprendre ». Donc, « j'ai pas pogné la joke », ça veut dire « j'ai pas compris la blague ». Donc, je portais un masque, donc j'ai pas compris la blague. Fait que j'ai pas pogné la joke. Salut, bon lundi!